أعيد طيب. الترتيب أصيبوا بالارتجاج هنا هنا هيا إلى التراب آه. آخر لاعب باقي كم مرة سمعت هذه الجملة من قبل؟ سبايك لدينا سقطت ال spike في اي وداعا قتلته آخر لاعب باق السموم ترتفع الجدار السام أنا أسرع من ذئب سكاي أحذروا سوف هنا؟ أصبح كابوسهم تم نشر الزافر عدو واحد سنشق طريقنا وسنعود إلى النور ال spike هنا ال spike هنا تمسح سكايا المعادية من الوجود تم نشر الذاكرة حيث أتعب وجدت واحدا تبقى عدو واحد سلاح هنا سلاح هنا جيد حافظوا على تركيزكم هل نحطم جدرانهم Spike BE أطلقت عملتهم السبايك بحوزتي آخر لاعب باقي أطلقت استعملتهم الوداع يا فتاة elle donne partout le les ظلال متحركة لما نشر الزافر وجدت واحدا أطلقت لاعب باقي تبقى عدو واحد قتلت الثالث أعد من محاولات الإبادة الشاملة وسأنجو بحياتي أمام هؤلاء تبدأ المطاردة ابتعدوا عن طريقي أطلقتك على شهر كافر لاعب باطن تبقت ثلاثون ثانية وقت الرحيل تبقت عشر ثوانٍ أسترد ما يخصني كفوا عن التخاذل طيب لقد اختفيت اثر هنا اخر لاعب باقي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 تم نشر الذاكرة عدو واحد ازرعوا ال spike. ازرعوا ال spike. اطلقت الشق منعت ال spike اطلقت الشق آخر جولة قبل التبديل لا توفروا أي شيء إنها آخر فرصة لاستخدام معداتنا أيمكنكم مساعدتي؟ احذروا سلاح هنا سلاح هنا ظلال متحركة هنا ظلال متحركة أويل التلقيم البصر أعيد تلقيم سقط قد اختفيت أمام الخطوط آخر لاعب باق تبديل الجبهات الأقل سيكون خلفهم الأرض عدو في الوقت الوسط سقطت ال spike في الوسط ال spike في الوسط كان يجب التدرب أكثر تبقى عدو واحد هنا هنا رصدت في فلنتحرك كوحدة واحدة مفهوم؟ لا يظن أحدكم أنه بطل فيفسد الأمور فأصبح كابوسهم حان وقت الصيد هنا أخذتهم أطلقت الصقر كفى لدينا أطلقت الصقر عدو واحد تحذروا اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية فاز المدافعون